Miguel. El auténtico, auténtico, auténtico, auténtico. Conocí una nena por el Face, luego nos hablamos por Messenger. Dijo que me quería conocer, que yo a ella le caía re bien. Pero lo malo es que tenía un problema, que se le salía del esquema, que si le podía consignar unos pesos a la cuenta. Ella quiere que le gire, que le gire, que le gire, ¿Cómo? que le gire, Chile. Que el almuerzo, el desayuno, que la cena Ella vive muy pendiente a mi quincena Yo te voy a tirar esta plena Aunque sé que a ti no te ella la quiere que le gire, que le gire Me llegó un correo. en Chile. Un mensaje texto. Un WhatsApp y un Twitter. Yo creí que era un chiste. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Yo me quedé esperando el giro. Sí, mami, se va a quedar esperándolo yo. Ay, pero usted sí es chichipata, a mí no me vuelve a escribir. Conocí una nena por el Luego nos hablamos por Messenger Dijo que me quería conocer Que yo a ella le caía re bien Pero lo malo es que tenía un problema Que se le salía del esquema Que si le podía consignar Unos pesos a la cuenta Ella quiere que le gire Que le gire Que le gire ¿Cómo? Que le mande la Chile Ella quiere que le iré Que le mande y la vacile Ella quiere que le iré Que le mande desde Chile Desde Chile La plata a mí no me la regalan Las nenas hoy en día son muy malas La plata, la plata la, la, no me la regalan Mami, acércate a Western Junior o el En uno de esos dos lugares está el Creativo Producciones, Chacón. Oye, todos los DJs de Tura, Tumaco, Pacífico. Oye, por la 8 Tura, por la 8 Colombia. Los dos son mis amigos. <laughs> Daniel Olaves, principio de cosas nuevas. Miguel el auténtico. Chino, know. Que le